Música ¡Ey! tú. Sí, tú. Suscríbete al canal si quieres ver la historia para entretenerte. Yo busco entretener a mis suscriptores, así que adiós.